ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இந்தியாவில் வசிக்கும் ஆப்கானியர்கள் தங்கள் தாயகத்திற்கு திரும்பிச் செல்ல விரும்பவில்லை ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து தப்பி வந்து இந்தியாவில் வசித்து வரும் ஒருவரிடம் நமது செய்தியாளர் நிரஞ்சன் நடத்திய கலந்துரையாடலை பார்க்கலாம் आपका नाम क्या है आप अ, कौन से कौन से आपका परिवार से है आप क्यों दिल्ली से अ, इंडिया से आए आम, मेरा नाम असगर है हम इस कुंडल से आए अफ़गानिस्तान से, इमाम साहब से उधर जंग था बहुत बुरा हालात था इसलिए हम इधर इंडिया पे हमारा दूसरे रिश्तेदार उधर हमको पैसा दे दिया ये वीज़ा हमको लगा दिया बच्चे के लिए ऐसे के लिए हमको इधर पहुंच गए अभी क्यों एम्बेसी आए है हम इधर आए हमारा अभी पैसे भी नहीं है इतना बच्चे के लिए कुछ भी खाने के लिए ले लूँगा यही जगह भी नहीं है किधर जाऊँगा अब मैं फिर हम कब पहले बार इधर आया था हम सड़क पे आया था और दूसरे बंदा हम आ गया जगह दे दिया हमको थोड़े से तो छोटा से जगह उधर हम अभी रहेगा अभी अफगानिस्तान में आपका परिवार और रिलेटिव सब कुछ है और अभी हमको कुछ भी पता नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हो गया इस पर नहीं पता अच्छा अभी क्या वहाँ से वो सिचुएशन ठीक है आपका कुछ नहीं कुछ मालूम है क्या अभी कुछ मालूम नहीं है तो क्या हो गया अभी तो सब अफगानिस्तान तालिबान कब्जा किया तो हमको पता नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हो गया अच्छा आपका प्लान क्या है अभी अभी प्लान यही है इधर आ गया हम पूछने के लिए काम क्या करूँ इधर उधर भी लड़ाई है उधर भी जंग है उधर काम भी नहीं है कुछ भी नहीं है इधर पूछने के लिए हमको कुछ करने के लिए आप आया कि पूछे आपके दोस्त वगैरह कुछ है यहाँ से इंडिया नहीं, से नहीं नहीं हमारा दोस्त इधर कोई नहीं है अच्छा। रिश्तेदार कोई नहीं है इधर अच्छा आपका मैसेज क्या है इंडिया गवर्नमेंट के अफगानिस्तान गवर्नमेंट का आपका मैसेज हमारे रिश्तेदार सब कुछ कर दिया अफगानिस्तान पे उन्हें हमको कर दिया अभी वहाँ से तालिबान है आपके जाने के जरूर है अभी नहीं नहीं हम जाने को जरूर नहीं है हम उधर नहीं जाने वीसा हाँ। अच्छा, को एक्सटेंशन चाहिए हम किधर चाहिए तो कुछ करने करते अफगानिस्तान अफगान एम्बेसी का ठीक है அதாவது குறிப்பிட்டிருப்பது இந்தியாவில் தற்பொழுது இருப்பது தான் தங்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் நாங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் செல்ல விரும்பவில்லை எனவே இந்தியாவில் தங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் குடும்பத்துடன் இங்கு இருப்பதற்கு உதவிகளை செய்து தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார் ஏராளமானோர் இந்தியா முழுவதும் இப்படி ஆப்கானிஸ்தானை நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களுக்காக குழந்தைகளுக்கான மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக வந்தவர்கள் சிக்கி தவித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஆப்கானிஸ்தான் செல்வதும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்தியாவிற்கு தொடர்ந்து இருப்பதும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது இதே சூழல் தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கும் இருந்து வரக்கூடிய சூழலில் அரசுகள் உடனடியாக இதில் தலையிட்டு உடனடியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தேவையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது தலைநகர் டெல்லியிலிருந்து புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ராமராஜனுடன் நிரஞ்சன்